Salve a tutti ragazzi, sono ISO2004 e oggi siamo in un nuovo video di Cyberpunk e, ehm, Allora, ci eravamo rilasciati Ci eravamo lasciati dopo che ho fatto fuori un tizio Prendiamo sempre più roba possibile che non si sa mai. Dove sei finito, codardo? sta tranquillo, che adesso faccio fuori anche te. tutti Give me は何もない Metto vetro è indistruttibile, ma do Ah, ecco da dove si passava. io mi dissocio. punta i proiettili quindi mitraglietta cambiamola con questo sono tenuta a restituirle le armi, anche se... Io non so niente, qui ci lavoro e basta! Però queste Quest'arma qua che ho trovato è fighissima, io spero di non perderla. Hai mai pensato di entrare nel corpo di Combattimento. E... Eh. <laughs> Non volevo buttarmi giù. Non ci credo, da qua. Ok, sono tornato dove ero prima. Hai mai pensato di entrare nel corpo diplomatico? Credi che ce l'abbia Fingers? Che la troveremo lì? se potessi prevedere il futuro, ora non sarei un cazzo di fantasma in testa a un morto che cammina. Non ho tempo per assecondare tutti. Lo concedo. Certo, perché tu avresti sganciato una bomba termonucleare su questo locale. Non ho bisogno di esagerare, uso altri metodi. Ma una cosa è certa, i Klaus non lo dimenticheranno. Quindi prendiamo questo ascensore perché sono ancora in combattimento Comunque quest'arma qua È solo masturbazione no, Per favore no Non ne hai il diritto Hai capito? Non ce l'hai Chi è quello? Che ha sparato? Ma Chi è che ha sparato? Io non sono stato Cos'è? piano, ci hai provato, hai fallito. In questo momento non mi sembri nelle condizioni di trovare No, Marta! ma che cazzo? No, no, merda! Cristo, che cazzo vuoi da me? Visto che il destino mi ha dato un'altra possibilità, ne approfitto per vivere al massimo. il Faremo safari i tori meccanici e gazzelle. Per finire quello che ho cominciato, sono tornato a distruggere le sacche e ho bisogno di te. ti devo spiegazioni. Devi solo portarmi dal punto A al punto B. Senti, so un po' di cose. Tipo come salvarti la vita e con chi parlare per farlo. Tutti liberi del chip e io distruggo la ricerca. Ci serve il suo killer. E lo troveremo nel Mikoshi. Mikoshi. Che cos'è di preciso? Ok, partiamo dalla base. Se sei connesso alla rete, la Rasaka può usare il Soul Killer Eunia per friggerti il cervello e intrappolarti la mente e l'anima. Riesci a seguire quello che dico? Certo, è così che sei diventato un costrutto. Esatto. Ascolta, è dal Mikoshi che agisce al suo occhio. Ed è lì che imprigiona entrambi dal suo Ancora non capisco cosa c'entra Mikoshi con Mikoshi. Ma non brilli certo per il cuore. 50 anni fa, esperimenti sulla Mediterranea. Mikoshi era l'unico posto al mondo dove facevano cose veloci. E penso che lo sempre tutti, tutte le strade portano. È lì che risolveremo il nostro problema. Tu il tuo, giù il mio. Mi sento un po' meglio, quindi sbaglio. Delle cose importanti da un'ultima cosa. Alt Cardigan. Il mio asso nella manica. Eh, vaffanculo. Ne ho abbastanza della tua ragione intorno al Mi sentirai poi. Nel frattempo cerca di non farti uccidere, ok? No. fermata? Evelyn non è più al Klaus. Il suo chip comportamentale era danneggiato. A quanto pare l'hanno portata da un bisturi di nome Fingers. Oh, merda. Sto andando lì, per cercarla. E come può esserci utile, di preciso? Ho organizzato un incontro, io, te e questo mio amico. Devi dirmi quello che hai detto La verità si diventi nel compiti plaza. Non credo che lo convincerà facilmente, ma come un inizio. Va bene, dove e quando?